overal om ons heen worden we in de gaten gehouden. Eh, ik weet niet of je er elke dag bewust van bent, maar het gaat zover als surveillancecamera's uh, eh, in de stad, dus op uitgaanscentra. Uh, overal ehm, kunnen ze je gewoon zien. we gaan vandaag manieren verzinnen om met je kleding je te wapenen tegen allerlei camerasystemen. Ik ben Anja Hertenberger, ik ben mediakunstenares en ehm, werk sinds tien jaar met wearable technology onder andere. En nu zijn de workshops deelnemers bezig om hun eigen ideeën te ehm, realiseren. En we gaan met verschillende technieken aan de slag. Zo bijvoorbeeld met ledjes of met, ehm, met motortjes die dan um, ehm, stukje stof of ook andere dingen voor het gezicht bewegen. Of met camouflage technieken eh, qua schminken of qua kleding daardoor kunnen verdwijnen van de camera.